hello and welcome friends Python सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है पाइथन प्रोग्रामिंग में नेगेटिव स्ट्रिंग की अगर हम नेगेटिव स्ट्रिंग देते हैं देखिए नेगेटिव स्ट्रिंग कैसे दी जाती है मैं बताता हूं यहां पर देखिए मैंने बी नाम से एक स्ट्रिंग बनाई है और इस स्ट्रिंग को बी में स्टोर किया है और फिर यहां प्रिंट करवाया है बी को और यहां पे -5 कॉलन माइनस टू किया है अब ये नेगेटिव स्ट्रिंग है अब नेगेटिव स्ट्रिंग में क्या होगा भैया तो यहां वन से काउंटिंग स्टार्ट होगी ये है ना ये वन है ये टू है यानी कि माइनस टू का मतलब हो गया टी टी तक ठीक है और फाइव का क्या मतलब है one two three four five यानी डी की बात करेंगे डी यानी ये फाइव हो गया और ये टू हो गया ठीक है तो अगर इसको हम चलाते हैं फाइव प्रेस करते हैं तो पहले तो इसको सेव करना होगा हमें तो इसको सेव करते हैं नेगेटिव के नाम से नेगेटिव ठीक है तो ये सेव किया नेगेटिव डॉट पी वाई के नाम से और अब इसको जब चलाएंगे तो आप देखेंगे यहां पर डी एन प्रिंट हो रहा है डी ई एन मैंने बताया था ना कि नेगेटिव स्लाइसिंग यानी कि ये वन हो गया ये टू हो गया ठीक है और यहां पर दिया है फाइव तो ये बताइए फाइव का मतलब क्या होगा ये देखिए one two three four five यानी डी से स्टार्ट करिए ठीक है और इसमें से जो पूरा है वैल्यू जैसे मान लीजिए यहां तक हम आ रहे हैं ना अब इसमें से टू माइनस कर दीजिए तो तीन पांच में से दो माइनस करेंगे कितना आएगा तीन आएगा तो यानी कि अगर दो सिर्फ कहते तो ये दोनों आ जाता लेकिन पांच है तो पांच में से तीन दो माइनस किया गया तीन आया तो डेन प्रिंट करके ये दे रहा है ठीक है ना अगर मैं यहां पर थ्री कर देता हूं ध्यान दीजिएगा थ्री तो पांच में से अभी तीन माइनस हो जाएगा और खाली डीई प्रिंट e होगा तो देखिए यहां पे फाइव किया मैंने और एंटर किया तो यहां पे देखेंगे तो खाली डीई प्रिंट e करेगा तो ये स्ट्रिंग की बात है समझ रहे बात को ये नेगेटिव स्लाइसिंग है स्ट्रिंग की ठीक है तो यहां पर अगर मैं यहां पे यहां पे देखिए यहां पे अगर मैं सिक्स कर देता हूं सिक्स तो देखिए सिक्स किया है तो ये हो जाएगा वन ये हो जाएगा टू ये हो जाएगा थ्री फोर फाइव और ये सिक्स हो जाएगा तो यानी कि यू डी ई ये प्रिंट होना चाहिए तो चलिए एक बार इसको चलाते देखते क्या होता है तो यहाँ पे देख सकते हैं यू डी ई ही प्रिंट हो रहा है तो उम्मीद करता हूं इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे ओके